Este martes 3 de marzo comenzó la cuarta campaña de identificación y esterilización de animales considerados de compañía a precios promocionales Soy Responsable. La campaña estará en marcha hasta el 30 de mayo y ya incluye más de 180 centros veterinarios adheridos en tota Catalunya. Portem tres dies i mig i portem ja més de 1.800 inscrits a la campanya. Vull dir que podem dir que l'any passat en 24 hores s'havien inscrit 600 persones, o animals, millor dit, i aquest any, en 24 hores, a les 00 del dia següent, teníem 1.160 inscrits. Eh, per tant, creiem que està, de moment està sent un èxit. La campanya, promovida per FADA, està abierta a totes les persones responsables de perros, gatos i hurones de Catalunya. Tan solo hay que apuntarse en su sitio web para beneficiarse de los precios promocionales. Soy Responsable nació hace cuatro años con la voluntad de concienciar la población sobre la necesidad de identificar y de controlar la natalidad de perros, gatos y hurones. Eh, estem atacant l'arrel del problema dels abandonaments dels animals de companyia. Eh, si tinguéssim tots els animals identificats, els centres d'acollida estarien bastant més buits, perquè només hi haurien els animals de pas mentre es localitza el propietari, i si tinguéssim la majoria d'animals esterilitzats ens evitaríem totes aquestes camades no desitjades. Acceptem que els propietaris puguin tenir-ho a uns preus reduïts. Llavors això és important perquè la gent s'anima. La identificació bàsica, perquè és obligatori per llei, per evitar la pèrdua del nostre animal, perquè en cas de pèrdua el primer que fem és comprovar si l'animal porta xip i si porta a través del xip podem localitzar el propietari rapidíssimament. I l'esterilització és important perquè eh, li evitem, en cas de femelles, per exemple, evitem tumors de mama, infeccions de matriu, que el 80-90% de les gosses no esterilitzades acaben tenint un apiòmetre. Este año se está llevando a cabo una prueba piloto en la Comunidad de Madrid, donde participan seis centros veterinarios adheridos a la campaña.